preparar o meixón nestas festas en confinamento. Imos alá. O primeiro paso é pescar o meixón. Hm? Porque pode ser que non teñades no congelador congelado ou que o viciño que non vos poida deixar pois na escaleira ou que sexa. E xa sabedes que non se non se pesca o meixón, non sabéis cual. Así que nada, Baby. a pescalo, vale? Entón, cando xa está aí, vamos a por el. Estamos aquí na cociña en cociñamento en confinamento. Unha maravilla. Así que nada, despois de ter o meixón pescadiño, eh, o bicho xa aquí mitidiño, pois que xa vos expliquei antes, pois temos que poñar todos os ingredientes na mesa, por exemplo, sal, eu teño aquí no, no bote dos pepinillos, pero vos podelo podedelo poñer no bote que queirades. Tamén tedes eh, que poñer albariño, Se pode ser das Rías Baixas millores, eh, porque eu que sei, eu tiño da casa, que é de chola e lola, pero vos tamén podedes utilizar o que teñades pola casa, aceite, se pode ser te dame mellor, un cuchilo, eh, que tamén, bueno, pois nunca está mal, un pouquiño de papel e o barro. Non hai un sitio para cociñar como o barro, xa o sabedes, E antes de nada lavar as mans, eu xa lavei, eh? Lavar ben as mans, xabón por arriba e por abaixo que non están os tempos para xojar, todo ben desinfectado ou con alcohol ou con aguardiente blanca. Eu collo cada borracheira pola casa porque, claro, con tanta aguardiente cheira, me cheira que, me, que estou tal. É tamén un paño, eh? tamén a man. E, bueno, unha fuente, a min sobrou un cacho de madeira do tellado, e podemos valer calquer cousiña para non estar cortando así na mesa. E xa empezamos a ah, poñer música, eh? Radio tú e eu que sei, pois, marcha, marcha, porque nestas festas en confinamento hai que moverse, hai que moverse, hai que rir, eh? que é moi sano, hai que vivir a vida dentro. E tamén está moi ben, hai que mm, facerse a si mirma, como dicen isto. E o, pois, si, vamos alá, poñer o mandil antes de nada. Eu sempre, cando hai festa, pois collo o mandil así de, de, de lúcer, non? Porque me encanta, xa sabedes, que eu e a lucería, bueno, encantame. E collemos xa o primeiro que temos que facer, o aquí o o acho. Poñémolo así e vamos alá. Aparto vos iso para que vexades con soltura. Cortamos abaixo, cortamos arriba, eh? sacamos ya a pieleciña ca man, eh? porque as temos limpias, maravilla, eh? Allo tamén é moi bo para os labios, eh? eu pa, cando hai herpes labial, pois tamén, mm, isto como se chama, que os dedos, eh? que, que isto non se pode andar a xogar e eh, con... botadelle todo o allo que poidades, eh, que vos soporte o corpo. A min o meixón é unha cousa, é eh, moito viaxo eu a tui que me encanta esa festa este ano, bueno, colleunos así, pero po ano xa estamos ali dando todo, eh? Maravilla, eh? E todos os estudantes agora están catixola o lume, veña meixón, veña festa, nas casas, pois sí. Cando xa temos todo isto, eh, con iso botamos un chisquichiño de aceite e así, oro líquido que lle chaman, eh? maravilla, oro líquido, mm? e soltámolo no barro. Eh? Mm. Así. E entón, collemos o meixón, collemos o allo, e vamos, pasamos pa cociña. Vamos alá. Música Pois xa estamos aquí no departamento de lume, eh? Prendemos con chu... Ai, non vos pasedes co lume, sempre baixiño, non estamos pa gastar, eh? Que hai que aforrar, que hai que sacar o, o millo da, da calustra agora, estes tempos. E con isto, eh, damos así un pouquiño de volta e deixamos que isto ferva, eh, o aceite se quente, en condicións, e mentre vou vos dicindo, bueno, toda esa xente que está traballando por aí para que o confinamento, a nosa saúde, eh, todo este mellorando, pois un bico, eh, eh, que moito ánimo e que moitas gracias, E nada, pois eu recomendo vos que tamén neste momento subades a, o volumen da radio e que veilledes cha cha cha cha os que seipades a, a coreografía da muller local, pois bailades un pouquiño a coreografía da muller local que é senísimo. Entón estamos aí tamén, collemos e botamos sal, eh? así, a gusto do, da consumidora ou do consumidor, maravilla. E con isto que xa empeza a ferver, eh, vamos botar o bicho. Así, carmans carmans están limpas, eh, senón nada. A man, así, Tamén podedes deixar a roupa cena, eh? Non vos pasedes que logo, mira que agora hai maravilla. Botarlle yeso viñiño riquísimo, así, a voluntad. A voluntad, mira que maravilla. ¡Ay! Maravilla este Santelmo, meixón riquísimo en confinamento. Así, do río po prato, eh? Ou do capacho po prato, eh? Hai que adaptarse aos tempos. Biquiños. Non deixedes de mandarme as fotos por Instagram, Facebook eh, ou o medio que queirades. Co hashtag Chola e Lola do vosso meixón, eh? que quero ver como preparades. Veña, un bico. Xa sabes, nestes tempos de prisión, fai deporte no salón, mergullándote nun caldeiro a por meixón e disfrutando Santelmo con paixón. Bo proveito, siareiras, siareiros. Veña, a vivir a festa.